interesting. Nice. Parece border sideways. Funktionen überlappen. Sieben. Sieben Babys. सिर्फ मेरे अपनी ग्रोइंग पे बनी तो ये वाले पार्ट में जब मैं थोड़ा सा अगर लेट हूँ ऐसे कर रही तो यहाँ से ऊपर आने में यहाँ ये जो शेप है ना इसकी प्रोनेशन हाँ। की हाँ। इसकी वजह से इस लेफ्ट लेग पे ज़्यादा वेट आता है तो, तो इसको कुछ नहीं करना इसको हिप को खोलना है ताकि इस तरह वेट कम है वरना आप हमेशा लेफ्ट साइड में ज़्यादा वेट आते हो यहाँ फ्रंट में आ रहा है हाँ। इसलिए सो रहा है इसी वजह से Asıl bir şöyle bak ya o güzel. Beton. Gaz kolu. Sıkıntı çabuk. Tamam. Şurada. Bizi. Ne bu?